El consumo y producción sostenible es un tema delicado en la actualidad, tanto en el ámbito textil y alimenticio como en el que abordaremos hoy, los componentes electrónicos. En 2017, cuando tuvo lugar el boom de las criptomonedas como el Bitcoin, las tarjetas gráficas de ordenador usadas en granjas de minado para obtener estas monedas virtuales estaban a un precio relativamente asequible. Al ver la rentabilidad que esta minería reportaba, aumentó considerablemente la compra de estas tarjetas. La creciente demanda provocó una gran escasez en el stock de las gráficas, lo que supuso una drástica subida de precios. Durante 2020 y 2021 la situación no ha hecho más que empeorar. El creciente valor del Bitcoin en el mercado, que pasó de los 4.000 dólares al principio de la pandemia a los 50.000 dólares en los que se encuentra actualmente, junto con el desempleo provocado por el COVID-19 en las diversas fábricas de componentes y la dificultad de obtención de silicio, ha provocado que el precio de la producción de tarjetas gráficas, placa base y CPUs aumentaron 300% su valor base de mercado. Este hecho ha ocasionado que la nueva gama de tarjetas gráficas RTX 3000 no haya pisado prácticamente el mercado principal, provocando que el mercado de segunda mano se haya inmerso en unos sobrecostes inmesurables. Como resumen, podemos decir que bajar los precios conlleva un sobreconsumo, e inversamente, si los precios son altos, tiende a crearse sobreproducción debido a que la gente se muestra reacia al consumo de dichos productos. Por tanto, siempre y cuando la producción y el consumo estén equilibrados, se alcanzará el objetivo. Uno de los ejemplos más conocidos sobre la sobreproducción y consumo excesivo es el de la obsolescencia programada. La estrategia elegida por las empresas tecnológicas es determinar o programar la vida útil de un producto para así obligar al cliente a comprar nuevos artículos en menos tiempo, lo cual tiene efectos tanto económicos como medioambientales. Entonces, ¿es mejor crear menos y cobrar más por el producto? Pues sí y no. Lo correcto sería crear el stock justo y necesario para que al ajustar su precio, tanto el empresario como el cliente queden satisfechos. Consigamos una gran parte de mercado sostenible para el bien común, no solo por la parte económica, sino también por el bienestar del planeta. Produce y consume de manera que sume,